Co jest kluczem perswazji? Fizjologia. Dwoje uszu i jedne usta. Pytacie mnie, jak skutecznie sprzedawać, jak przekonać klienta do swojej oferty. Odpowiedź jest prosta. Dwa razy więcej słuchaj niż mów. Jest to prosta zasada, którą oczywiście odzwierciedla nasza fizjologia, dlatego że mamy dwoje uszu i jedne usta. W praktyce oznacza to, żeby pozwolić klientowi wypowiedzieć o swoje oczekiwania, to czego chce, e, jaki ma produkt, o czym marzy, co by chciał zrobić i dopiero potem zbudować na podstawie tego, tego ofertę. Czyli jeżeli pozwolimy klientowi mówić, jeżeli powstrzymamy się od zagadania spotkania, to jest zwykle kluczem sukcesu do skutecznego sprzedania, ponieważ wtedy przygotujemy ofertę dokładnie na miarę tego, czego chce klient. Czyli prosta zasada skutecznej sprzedaży, po prostu masz dwoje uszu, jedne usta i stosuj je, i stosuj je proporcjonalnie.